bueno, yo estoy aquí para hablaros del Boy 2. Para hacer ese film, primero se inspiraron en mí. es broma. Fue al casting que no me cogieron porque era demasiado pequeño. Para vergarme os enseñaré a hacer un disfraz con cosas que se pueden encontrar fácilmente en casa. Como por ejemplo una la un cuchillo, un adulto y ya está. Ah, sí, un guante de goma, unas tijeras, una cola, agua y un recipiente, unos diarios. Eh, primero cortamos la mortadela en dos trozos iguales y lo guardamos todo en la nevera con los papeles de periódico. Hacemos tiras y de algunas de ellas hacemos bolas. Hombre, mm, mm, mm, de esas no las metemos dentro del guante y en el recipiente metemos la cola. Ponemos las tiras dentro, la cola y lo pegamos encima el guante. Cuatro o cinco capas y pintan y lo pintamos de color granate. Solo queda quitar las bolas y ponerse el guante en la mano y las lonchas de mortadela en la frente. Y ya sé que es un poco asquerosa ¿eh? la mortadela, suerte que no No hemos utilizado la de mortadelo. Eh, ya sé que pesa un poco el guante, pero así es la vida. Venga a buscárnosla. Hasta otra. Eh.